Para crear una cuenta en Mendeley, tienes que acceder a la página principal de la biblioteca, escribir Mendeley en la casilla de búsqueda y localizar el recurso. Si estás fuera del campus, tendrás que introducir tus credenciales de UIB digital para que te reconozca como miembro de la UIB y así poder acceder a la versión institucional de Mendeley, que ofrece más prestaciones que la versión gratuita. A continuación, rellena los campos con tus datos personales y académicos. Correo electrónico, nombre y apellidos, contraseña, tu perfil de usuario y área de conocimiento. Una vez registrado, descarga la versión de escritorio Mendeley Reference Manager, que es el programa que queda instalado en el ordenador. Puedes descargarlo desde la parte inferior de la pantalla o bien puedes abrir el desplegable junto a tu perfil y seleccionar Download Mendeley. En la pantalla siguiente, haz clic sobre el botón azul y descarga el ejecutable. A continuación, instala Mendeley Site, el complemento de Microsoft Word para insertar citas y generar la lista de referencias bibliográficas en tus trabajos. Existen diferentes maneras de instalar Mendeley Site. Una primera forma es a través de la opción que encontrarás en la parte inferior de la pantalla de Mendeley Reference Manager versión escritorio justo cuando acabas de instalar el programa. Otra es desde la web de Mendeley, también en la parte inferior de la pantalla. Por último, puedes hacerlo desde el Word, en la pestaña Insertar y agregarlo desde Complementos. Finalmente, puedes instalar el Web Importer, que te facilitará la importación automática de referencias y documentos en las bases de datos que lo permitan. Para hacerlo tienes dos opciones, desde la parte inferior de la web de Mendeley o desde el apartado Tools del menú superior de Mendeley Reference Manager versión escritorio, donde encuentras Install Mendeley Web Importer. Se abrirá una nueva pantalla en función del navegador que estés utilizando haz clic en el botón rojo y en la pantalla siguiente haz clic en el botón Añadir extensión. Ahora ya tienes una cuenta y las herramientas imprescindibles para trabajar con Mendeley. En el próximo vídeo veremos las características de las dos versiones de Mendeley Reference Manager, la versión escritorio y la versión web.